Բարև ձեզ։ Եկեք փորձենք լուծել այս խնդիրը։ Ինչպես միշտ առաջարկում եմ ինքնուրույն փորձեք։ Okay, հիմա եկեք լուծենք միասին։ Ուրեմն ինչ պետք է մենք անենք։ Մենք պետք է ընդունենք մի հատ թիվ եւ այդ թիվը ոնց որ շուրջ տանք։ Okay։ Um okay, դե եկեք սկսենք։ Ուրեմն function reverse num եւ տեստավորման համար եկեք օգտագործենք սա alert Բում, okay։ Հիմա ինչպես կարելի է դա անել։ Ամ դու ես առաջարկում եմ անենք հետևալը։ Այդ թվի թիվը ուրեմն դարձնենք text։ Հետո այդ text-ից ստանանք զանգված, այդ զանգվածը reverse անենք։ Okay։ Հետո այդ զանգվածից կարող ենք head ստանանք text, որից հետո head կարող ենք ստանանք թիվ իմ ասածը թվում է բավական երկար, բայց նայեք ինչ ինչ բարձ է։ Ուրեմն նայեք, ուրեմն անում ենք ինչպես կարող ենք ստանանք թվից text կարող ենք կպցնենք տեքստով, չէ՞։ Այսինքն մենք կարող ենք անենք const numster որպես այս եւ num։ Չէ՞, ամենահեշտ վարիանտը։ Ну, վարիանտներից մեկը։ Okay, հիմա մենք ունենք text։ Հիմա այդ text-ը մենք պետք է split անենք numster.split դադակ text-ով Սա մեզ կտա, ուրեմն եթե մենք տալիս ենք 5.28 5.8.29, այս քանը մեզ կվերադարձնի միած զանգված, որի մեջ կլինեն այս տեքստերը։ Սա, չէ, կներեք, սա, սա և սա։ Իսկ այս տողը մեզ կնդամենը կտա մի հատ տեքստ, որի մեջ կան 5.8.29 Okay։ Okay, ուրեմն սա կտա մեզ ուրեմն այդ զանգվածը, որը մենք հետո reverse կանենք, այնց որ եկեք չավարտենք, այլ անենք .reverse, okay, որը մեզ կտա այս զանգվածի ճիշտ հակառակը։ Այսինքն մեզ կտա ստեղ ուրեմն 9, հետո 2, հետո 8, հետո նոր 5։ Reverse հետո սրանից հետո մենք կպցնենք ամբողջը հետ իրար, դա join դադակ տեքստ իրար մեջտեղը, որը մեզ կտա մի հատ ընդհանուր տեքստ, որի մեջ կլինի ուրեմն 9 2 8 5 օպ սա եւ հիմա ընդհանրապես մենք պետք է այս ամեն ինչը վերադարձնենք որպես թիվ չէ, այսինքն այս տեքստից պետք է ստանանք թիվ, այսինքն սա մեզ կտա new reversed reversed numster մենք ընդհանրապես այս ամենը կարող ենք վերադարձնել որպես թիվ, որպես թիվ reversed numster Ամ եկեք ստուգենք, ուրեմն սա մեզ պետքա տա ինչ 9285 9285 խնդրեմ Էլի եմ ասում, ինչ է կատարվում ստեղ, մի հատ ուշադրիր նայեք, ուրեմն այս թիվը գնում է մտնում է ստեղ։ Իրեն կպցնում ենք դադակ տեքստով եւ ստանում ենք տեքստ, չէ, որի մեջ կա ուրեմն 5 8 22 9, չէ, այս տեքստը։ Հետո այդ տեքստը մենք split ենք անում դադակ տեքստով։ Split հիշեք նշանակում է տեքստը ջարդել մասերի, չէ։ Դադակ տեքստ նշանակում է ամեն տառը մեր տեքստի, հա, ջարդում ենք ու մենք հետեւաբար կստանանք այս զանգվածը, հա, որի մեջ կլինի 5, 8, 2 եւ 9, ամեն մեկը որպես տեքստ։ Հիմա զանգվածը array-ը ունի իրան կպած տարբեր ֆունկցիաներ for each, reduce եւ այլն, որից մեկը reverse ֆունկցիան է, որը reverse է անում, այսինքն տեղերով փոխում է։ Այսինքն մենք կանչում ենք այդ reverse ֆունկցիան, եւ հետո այդ reverse արած զանգվածը, այդ փոխած զանգվածը մենք անում ենք join։ Join-ը ինչ է անում։ Join-ը, եթե հիշում եք, ուրեմն ամեն անդամը զանգվածի դարձնում է text եւ կպցնում է իրար։ Եվ կպցնում է իրար եւ դնում է այս տեքստը, որ մենք տալիս ենք, այդ կպցրած անդամների մեջտեղները, okay։ Ահա իսկ մենք քանի որ դադակ, այսինքն տեքստ ենք դնում, որի մեջ ոչ մի բան չկա, ինքը ուղղակի բոլոր անդամները հետ կպցնում է իրար, մեջտեղը ոչ մի բան չի դնում։ Հետևաբար մենք ստանում ենք տեքստ, որի մեջ կա 9 2 8 5 Հիմա ընդամենը մենք պետք է այդ տեքստից նոր հետ ստանանք թիվ, որը մենք պլյուս օպերատորով կարող ենք անենք։ Եվ ահա մեր ուրեմն reverse ֆունկցիան։ Պետք է բան, հույսով ըն բարձր շտով կհանդիպենք։